Tunashukuru sana msikilizaji wetu na mtazamaji wetu mahali popote ambapo unatupata ukiwa katika nchi yetu ya Kenya, katika mazungumzo yetu leo na mahojiano kati yetu stesheni kutoka kule kwa Royal Media Services pamoja na naibu wa rais eh, Deputy uh, William Samuel Arap Ruto. Kabla tuende break, tulikuwa tumeangazia mambo kadha wa kadha, lakini sasa tukirudi kwake uh, Deputy President, tunataka kuangalia mambo ya UDA sasa. Chama cha UDA imekuwa katika sasa safari za kwenda kukutana na wananchi mm. Tofauti ya UDA na vyama vingine vyote ambavyo tumekuwa navyo vya kisiasa ni nini ambacho utaambia Mkenya wa kawaida, this is the reason tunataka UDA, chama ya UDA kwanza <clears throat> ni chama ya kitaifa mm -hmm. Sio chama ya kabila fulani, sio chama ya kona fulani, sio chama ya kikundi fulani, ni chama ya Wakenya wote, mahasla hawa wote wa kutoka jamii zote, kutoka pembe zote, dini zote hmm? Vile tulikuwa tumeunda jubilii mpaka ikapata matatizo, ndio tunatafuta replacement kwa UDA ya kwanza. Ya pili, chama ya eh, UDA tunalenga vile tunaweza kubadilisha uchumi wa Kenya, ipatikane nafasi za kazi, ipatikane nafasi za biashara, wakulima wasaidike, tuhakikishe ya kwamba um, e, e, tunazalisha mapato zaidi, tufanye agro processing, tufanye value addition, tufanye manufacturing, ndio Kenya iweze kuzalisha utajiri mm -hmm. tuondoe umaskini mm -hmm. ni ime, imekuja pamoja kutoka viongozi wengi wa kutoka Jubilee, wengine hata wa kutoka ODM, wengine wa kutoka Ford Kenya, wengine wa kutoka vyama nyingi mm -hmm. Tumeungana wabunge sasa ambao tuko nao ni karibu wabunge 140 right, ambao sasa tumeungana pamoja tuweze kubadilisha sura ya Kenya. Wakati tulisema ya kwamba tutabadilisha mjadala na mazungumzo na conversation mm -hmm. katika taifa letu la Kenya. Watu wengi hawakuamini, lakini leo hiyo mjadala imebadilika, na ndio sura hiyo mpya ya kumpa mtu mdogo nafasi pia ajue hii Kenya siyo ya kampuni kubwa, siyo ya wakubwa, siyo ya viongozi peke yao. Pia hii Kenya ni ya mama mboga na mutu ya mkokoteni mm -hmm. na mutu ya wilbaro na mutu ya eh, bodaboda ile ya maajabu Nyox mm -hmm. iliyofanyika mm -hmm. ni kwamba kwa mara ya kwanza katika Kenya ile mjadala tulikuwa nayo ya kisiasa ya kiongozi atapata nini mm -hmm. safari hii mjadala ni mama mboga atapata nini ndio hata wewe umekuwa ukiniuliza, hebu tueleze bottom up. Mm -hmm. Ni kwa sababu safari hii tunaongelea mtu mdogo, wale watu milioni kumi na tano wenye hawana kazi, hawana biashara, wakulima wenye wanaangaika, watasaidika namna gani? The conversation must be around them. For a long time, mm -hmm. we have had a conversation about tribes, leaders, positions, power, you know? Mm -hmm. That's why we're saying we are changing this conversation. Mm -hmm. It is going to be about ordinary people right. and their business mm -hmm. and their hustles and empowerment and jobs. That is the conversation. We are, that is what UDA stands for, mm-hmm. changing the conversation mm-hmm. so that it is about ordinary people. Mm-hmm. And therein, my dear sister Nyokabi. Hapo ndani Nyoks, unajua ninasikia viongozi hawa wa, wa upinzani kwa sababu tumewachanganya mm -hmm. hawajazoea kuongea mambo ya, eh, ya, ya, ya, ya, ya, ya uchumi mm -hmm. wamekuwa wakiongea mambo hii oh, eh, tubadilishe katiba tupate vyeo tugawane mamlaka eh, namna hiyo namna hiyo. Sasa tumewapeleka mahali ambapo it is a familiar territory for them mm -hmm. yeah? Oh, Ndio unaona sasa wanasumbuka sana mm -hmm. mara wanasema rural economy, hawa wengine mwingine hapo anasema pengine hii ni mashindano ya kukunywa pombe inaitwa bottom up. Mwingine hata juzi mm-hmm. nilipata aibu sana wakati nilisikia Secretary General wa jubili chama tawala mm-hmm. katika mjadala wa uchumi mm-hmm vile tunaweza kufaidi wa Kenya. Yeye anaongea juu ya mambo sijui ya matako mm -hmm, Surely, mm -hmm. surely. No wonder hii utafiti ilifanyika juzi ikasemekana asilimia sabini ya Wakenya wanafikiri ama wana wanakisia kwamba nchi inaenda opposite direct, ama the wrong direction mm -hmm. Kama Secretary General wa chama tawala, hiyo ndio fikira yake. That tells you why many Kenyans think the country is going the wrong direction. Mm-hmm. How on earth mm-hmm. can the Secretary General of the ruling party imagine that a conversation about the economy is a conversation about battles Surely. You know, that, this is what we need. Th that's why we said mm -hmm. we have to change this conversation. Mm -hmm. Hawa watu nataka niwaambie mm -hmm. wawache matusi wanaweza kusema kutukosoa mm -hmm. Oh, sijui bottom up si mzuri, sijui nini sijui nini. Ya muhimu ni kwamba for the first time in Kenya hatuongei mambo ya kubadilisha katiba mm -hmm. Rege imesimama, hatuongei mambo ya vyeo mm -hmm. hatuongei mambo ya kugawana mamlaka. For the first time tunaongea uchumi na sio uchumi peke yake mm -hmm. tunaongea uchumi mm -hmm. ya mtu mdogo mm -hmm. na ndio sababu tunaongea mm -hmm. mambo ya bottom up. Hapo ndipo mm -hmm. mahali UDA inasimama tuko wakati wa miungano yes. NASA imevunjika, ODM mm. wameenda kivyao na vyama vingine vimeenda kivyao mm jubilii pia ulituambia haiko ni kama mm. iko haiko, sababu hatujapata barua yako ya kusema wewe kama naibu wa rais <laughs> uliacha kazi na ukaacha kuwa memba wa jubilii mm. Lakini nauliza miungano, mna mpango upi kama UDA? mm. mna watu ambao wamepanga kuungana nao ili kuweza kufika pale mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili mm. Na swali lingine muhimu sana mm. unaweza fanya kazi na kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga? eh, kwanza mambo ya miungano hmm? Hii miungano inaendeshwa na watu wenye fikra ya ukabila. Kama kwa kweli hawa wenzetu wanasema wako tayari kufanya kazi pamoja, the test of the pudding is in the eating mm -hmm. right? mm -hmm. Kama kwa kweli wana, wanawaambia wafuasi wao wako tayari kufanya kazi pamoja, Mbona wasifanye vile mimi na Uhuru Kenyatta tulifanya? Tulifunga vyama vyetu tukaunda chama kimoja. Mbona wasiunde chama kimoja? Lakini hawawezi kwa sababu vyama vyao ni vyama vya kikabila. Tofauti yetu na hawa watu wenye kuendesha miungano ya kikabila ni kwamba sisi tuko na chama ambayo inaunganisha Wakenya wote bila ya kujali ni wa kabila gani. Mhm. Unajua, katika mrengo ule mwingine kama wewe ni Mluya lazima kwende kwanza uende uungane na ANC. mm -hmm. Kama wewe ni Mkamba lazima kwende kwanza uende uungane na Wiper. mm -hmm. you know, ndio uweze kufikia pale mahali wanazungumzia. mm -hmm. Sisi kwetu sio lazima uungane na chama chochote. mm -hmm. Wewe ni huru ukiwa ni wa mtu wa jamii yoyote unaungana na chama ya UDA. mm -hmm. Kama Mkenya. Mm-hmm. na hiyo ndio, ndio, ndio siasa tunataka mm -hmm. isiyokuwa na mipaka na mirengo mm -hmm. ya kikabila mm -hmm. tayari mm -hmm. muungano wetu uko tayari muungano wetu ni wa wakenya wote so mm -hmm. we don't need any alliance we don't need any coalition mm -hmm. because our outfit is already a coalition of all the people of Kenya right. wale wa mama mboga wale wa kusunguma mkokoteni mm -hmm. wakulima kila mtu kutoka mahali popote, wao wote wako muungano moja inaitwa UDA mhm. tayari. mm -hmm. We don't have to go and join any other political parties mm -hmm. to mhm. form a coalition. Katika Newark naweza fanya kazi eh, na uh, kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga. Tufanye kazi gani na yeye? uh -huh. eh? kwa sababu mm -hmm. um, mambo eh, anayosimamia eh, kiongozi wa ODM mm -hmm. sera zake na sera zetu ni tofauti you know? mm -hmm. Yeye anaamini tupange kwanza mambo ya katiba mm -hmm. tupange mambo ya mamlaka mm -hmm. tutengeneze kiti ya prime minister na mm-hmm. zingine. Sisi hatuko na hiyo eh, mambo mm -hmm. mambo yetu ni ya mm-hmm. kuhusu eh, mtu mdogo mm -hmm. sisi tukifanya eh, mpango wa empowerment mm -hmm. yeye anaita handout, sisi tunaita empowerment mm -hmm. tunaelewana? So we are completely in different uh, spheres. Mm -hmm. Yeah? Mm -hmm. Wao wanaamini ile trickle down, mm -hmm. you know? Mm -hmm. Sisi tunawambia hii trickle down mm -hmm. ndio inalete mambo ya eh, uh, uh, corruption. Mm -hmm. Hii trickle down ndio ina support mambo ya monopolies. Mm -hmm. Hii trickle down ndio ina support mambo ya lazima ujue fulani mm -hmm. ndio ufike mahali fulani. Mm -hmm. Sisi tunaamini ina completely different uh, different arrangement. Mm -hmm. Yeah? Mm -hmm. So we are in different uh, na competition is healthy mm -hmm. you know mm -hmm. tunataka tushindane mm -hmm. ako na sera zake mm -hmm. sisi tuko na sera zetu wananchi wa Kenya wataamua Unajua kwa siasa tunasemanga hatuna marafiki wala wa kudumu wala maadui wa kudumu. Na mimi nataka nikuambie hatutasikia Ruto hatuna, ama Raila hatu, Tosha. Hatu, hatuna hatuna wadui. Uh -huh. We are not enemies. Uh mhm. -huh. We are competitors. Uh mhm. -huh. Hiyo ni tofauti. Uh -huh. Sisi mhm. tunashindana, uh -huh. hatuna vita na ya ya personal right. ati niko na chuki mm -hmm. ama niko na uadui mhm. hapana. mm -hmm. mm -hmm. we are not enemies. mm -hmm. we are just competitors. Unawania kiti cha urais mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili lakini huwezi enda bila mtu anaitwa running mate. Swali kuu, je, naibu wa rais William Daktari Samoei Arap Ruto nani ambaye unaona <laughs> ukitazama, sababu ni nani huyo ambaye labda uh, nyokapi uh -huh. please <laughs> Sasa wewe si unanisumbua? La, nauliza maswali ambayo Wakenya wote kwa sababu, la, nauliza tu swali kwa sababu uh -huh. wale ninashi, kwanza nataka uniambie uh mhm. -huh. mimi ninashindana na nani uh mhm. -huh. na viongozi wengine una, una, unajua ni nani uh mhm. -huh. kwa hawa watu wote ambao hawa si wana, nasikia bado wanapanga panga. Sasa wewe unaniuliza mambo ya running mate, wale ninashindana na wao hata candidate hawajapata sio ni kunisumbua tu, siwangoje, si siungoje <laughs> kwanza wapate wako si, si ungoje kwanza. Jana walikuwa na mkutano, labda waliamua ni kusema watasema watatangaza ah, ah. baada ya wiki mbili tatu, siungoje kwanza eh, wale watu wapate candidate mm -hmm. Ndio sasa mm -hmm. tuongee mambo ya running mate number 1 mm -hmm. number 2 mm -hmm. katika outfit yetu ya Hustler Nation mm -hmm mambo ya vyeo siyo ya muhimu sana kwetu. Hata wakati tumeketi chini na viongozi wa kutoka sehemu mbalimbali mbali. Nimeketi chini na viongozi wa kutoka eh, Mlima Kenya, nimeketi chini na viongozi wa kutoka Pwani, ninaketi chini hii eh, weekend na viongozi wa kutoka Nyanza. Hiyo weekend ingine nitaketi chini na viongozi wa kutoka Western mm -hmm. namna hiyo namna hiyo namna hiyo mm -hmm wa kwanza ni keti chini na wao mm -hmm. ni watu wa kutoka mlimani na nilipata viongozi ambao hawana ubinafsi mm -hmm. katika mjadala wetu na hawa viongozi mm -hmm. hatukuongea hata mm -hmm. dakika moja mambo ya kugawana vyeo mm -hmm. waliniambia bwana deputy president haja yetu ya kwanza ni uchumi wa wananchi ambao wametuchagua mm -hmm. wale wananchi mambo yao ya makorofia mm -hmm. mambo yao ya kahawa mm -hmm. ya chai ya maziwa ikitatuliwa, wapate msaada wa serikali wa kuzalisha zaidi, wapate msaada wa serikali wa kuhakikisha kwamba wanapata soko ya sawasawa, mambo yao yatakuwa yametimia. Wakaniambia ya kwamba ya muhimu kwao mm -hmm. ni kwamba hawa wafanyibiashara serikali ihakikisha kwamba wanaruhusiwa kufanya ile inaitwa consolidation. Mhm. Kama wanaagiza e, bidhaa zao mhm. ya biashara zao mhm. kutoka nje, mtu azilazimishwe ati lazima ununue konteina mzima. Hawa wafanya biashara ndogo ndogo watapata wapi pesa ya kuleta konteina mzima? Na tumefanya hiyo consolidation miaka hii yote wameniambia hawataki biashara yao mali yao ichomwe kwa sababu eti inaitwa counterfeit ama contraband. Wanataka badala ya bidhaa zao kuchomewa wasaidiwe, mm-hmm. wa import, wapande, wafanye assembly, wapande, wafanye manufacturing. Mm-hmm. That is the support they need. Mm-hmm. They don't need ati mali yao serikali kuchoma. Wameniambia ya kwamba hawataki mambo ya kuvunja na eviction na demolition iendelee katika eh, taifa letu la Kenya mm -hmm. right? Na kama kuna mtu amejenga mahali pasipo, apatiwe notisi na pia serikali igaramie huyo mtu akitoka hapo anaenda wapi? Wezi kumtoa mtu ambaye ameishi mahali miaka kumi umwambie aende akae kwa barabara. There must be a relocation, a compensation elfu ishirini elfu hamsini at least apate mahali mbadala mm -hmm. ya mhm. kwenda kujenga mm -hmm. na apatiwe notisi miaka mbili miaka tatu miaka tano mtu ajue hapa mahali nilipo nitahama mm -hmm. na apatiwe vile atahama haya ni baadhi ya mambo ambayo yanatuhusu sisi na viongozi hasa wa mlima Kenya wamenieleza mm -hmm. ya kwamba tunataka hii serikali ambayo tutaunda pamoja mm -hmm. kwanza iweke maslahi ya mtu mdogo kipaumbele mm -hmm. sisi viongozi na ile positions tutapata mm -hmm. itakuja baadaye right. yeah? mm -hmm. and that is our focus mm -hmm. in all the other meetings i had a meeting with the people from the coast mm -hmm. wakanieleza mambo yao mm -hmm. I am going to have a meeting with the people from uh, Kisii and Nyanza. Mm -hmm. They mhm. will tell me their issues. And it is basically about how do we rejig, mm -hmm. reorganize, mm -hmm. reengineer the economy mm -hmm. so that we benefit the majority of the people mm -hmm. not what is in it for us as leaders. Mm -hmm. Umesikia nikisema sera yetu kama eh, Jubilee tumesema tunabadilisha hii conversation mm -hmm ndio isiwe ni nini kiongozi atapata, iwe ni nini mwananchi uh -huh. atapata uh mhm. -huh. So, mhm. mimi eh, na ukiuliza viongozi wa kutoka Mlima Kenya kwa mhm, mfano mm -hmm. watakuambia ya kwamba hawana shida mm -hmm. na hiyo eh, jambo ya running mate mm -hmm. they are comfortable mm -hmm. because they know we will agree right. after we have agreed mm -hmm. on the people issues mm -hmm. we will then agree on the other eh, eh government mm -hmm. vile tuta, nani atakuwa running mate mm -hmm tutapanga mawaziri namna gani mm -hmm. tutapanga zile nafasi zingine namna gani mm -hmm. lakini for us mm -hmm. the primary the most important the must do the irreducible minimum mm -hmm. is what will the ordinary person mm -hmm. hustler mm -hmm. get in our government nikitoka pale Inoro FM asubuhi ya leo yes. nilitumwa na mm -hmm. nikaulizwa swali hasa nikaulizwa niseme je watu wa Mount Kenya sababu mm. wale ndio sisi huzungumza nao kila asubuhi mm -hmm. wale ni tuma mm. kabisa <laughs> wakatai Umekuja umetuambia mambo ya, ya UDA mm. bottom up mm. tumesikia, lakini mm. sisi mm. kama watu wa Mount Kenya mm. ni nini ambacho sisi tutasaidika nacho? Swali la watu wa Mount Kenya. E, wacha nikueleze e, eh, Nyoks. mm -hmm. watu wa Mount Kenya if there is one thing, ile kitu wako nayo mm -hmm is in my team, they have very selfless leaders. Mm -hmm. Yeah? Mm -hmm. Nataka watu wa Mount Kenya wajue hii serikali tunaenda kuunda, kwanza ni serikali yao mm -hmm. kwa sababu mambo yao yote ya kutoka mambo yao ya biashara mm -hmm. kufika mambo yao ya kilimo mm -hmm kufika mambo yao ya eh, empowerment mm -hmm. nafasi za kazi mm -hmm. this is their government mm -hmm. just like it is going to be the government of the republic of kenya mm -hmm. eh, tunaelewana mm -hmm. na nataka wajue ya kwamba wako na effective mm -hmm. viongozi mm -hmm. ambao ni wakujitolea wako na ukakamavu very courageous very brave leaders mm -hmm. in fact mimi nawatolea kofia viongozi wa Mlima Kenya kwa sababu wamesimama na mimi na wamesimama na Wakenya wengine. Na mimi nataka nikwambie Nyox, hii uchaguzi tunaenda ku, eh, kufanya 2022 it will be an election like no other. Hii uchaguzi tunaenda 2022 mhm. ndio ita, ita, ita, itazika ukabila mhm. katika taifa letu la Kenya na ndio itazika siasa ya ni nini nitapata kama kiongozi mm -hmm. tubadilishe ni mhm. nini mwananchi mm -hmm. atafaidika mm -hmm. this is the election mm -hmm. you know? naelewa kwamba muda huu wote sababu gani wewe unaniuliza mm -hmm. nini eh, eh, watu wa Mount Kenya watapata mm -hmm. ni kwa sababu tumekuwa na siasa hapa nyuma mm -hmm siasa mbovu ambaye mtu akipata mm -hmm. anataka kupeleka mahali ametoka mm -hmm. siasa ya ukabila mm -hmm. na ndio ndio siasa tumesema mm -hmm. hiyo ndio siasa tutazika okay. na uchaguzi huu mm -hmm. hii ile inahitajika mm -hmm. ile ya muhimu kwa mtu wa mlima Kenya mm -hmm. ndio muhimu kwa mtu wa pwani mm -hmm. ndio muhimu kwa mtu wa Nyanza mm -hmm. ndio muhimu kwa mtu ya Rift Valley wote wanataka watoto wao wapate kazi mm -hmm wote wanataka wapate pesa ya kufanya biashara Wote wanataka kilimo yao ipate pesa, iwawekee pesa kwa mfuko. mm -hmm. Shida inatokea na ukabila mm -hmm. na sisi mm -hmm. na sisi tutapata nini? mm -hmm. Wakati hizo nafasi ni chache na ni lazima uwe na kiongozi wako ndio aweze kukutafutia nafasi mm -hmm. mbili mm -hmm. Lakini sasa nikuulize, kama tutatengeneza nafasi milioni tatu unajua kila kila Mkenya atapata nafasi mm -hmm. na hatutakuwa na mashindano mm -hmm. kabila hii na kabila hii na kabila ile na kabila ingine mm -hmm. so I want to tell you mimi kwanza nawaheshimu sana mm -hmm. watu wa mlima Kenya kwa sababu wao ndio wamemaliza siasa ya mhm. ukabila Kenya. mm -hmm. Kuna watu wengi wanajaribu kuambia eh, mbona mnaunga mkono Ruto na unajua Ruto si mtu eh, wa mlima mm -hmm. Unajua Ruto ni Mkalenjin mm -hmm. Lakini wamesema mm -hmm. sisi tunamuunga mkono Ruto kwa sababu tunamjua mm -hmm. Tuko na historia na yeye mm -hmm. Ali, ali, ali, wakati tulihitaji mtu wa kusaidia Uhuru Kenyatta huyu mm -hmm. mungwana alikuwa hapo mm -hmm. Na tunajua ako na historia ya kutenda kazi mm -hmm. Amekuwa kanisani kwetu, amekuwa kwenye kijiji yetu mm -hmm. Tunaelewa lugha yake and we know he can perform right. and ndio sababu mimi nataka nikueleze mm -hmm. Hii uchaguzi utakuwa ni uchaguzi mm -hmm. like no other mm -hmm. Kwa sababu hapa mm -hmm. ndipo itapatikana jawabu mm -hmm. Wakenya wamekuwa wakitafuta right. ya siasa ya ukabila vile itamalizika. Naona muda wetu umetupeleka mbio sana, lakini kuna swali moja ambao siwezi toka Karen kabla sijauliza <laughs> yeah. Wizi wa mali ya umma kama kuna kizingiti ambacho kimefanya nchi yetu isiendelee yes. Ni sababu wakati Nyokabi anapewa ofisi ile mm. fulani mm -hmm. Ruto amepewa ile fulani, Kamau amepewa yake mm -hmm. Dennis amepewa yake mm -hmm. Tunaenda kuteka mali ambayo mm -hmm. ni ya umma na kuna watu wanasema tukitaja ufisadi mm. Ruto hata kama hajatajwa, daktari amejitetea, ametetea watu wake. Tutasaidika, tutapona vipi kama nchi? Tutawezaje kujitoa katika hayo mateka? Vita dhidi ya ufisadi lazima ipiganwe. Itapiganwa vipi? Ya kwanza, lazima tuweke sera ya utendakazi wa serikali mhm. ambayo inafanya ile prevention sio ungojee mpaka wizi itokee ndio uanze kupambana na watu. mm -hmm. Inawezekana tuwe na sera, sera ya trickle down hii ambayo tunapigana nayo sasa. mm -hmm. Ndio ina promote ile inaitwa patronage. mm -hmm. Patronage ni mimi nikiwa na uwezo mm -hmm. naweza kukupatia nafasi ya kufanya mm -hmm. hata kinyume ya sheria. mm -hmm. Patronage namba 2 inaleta kitu inaitwa monopoly. mm -hmm. Namba 3 inaleta kitu inaitwa cartel. Unanielewa? mm -hmm. Katika hiyo hali ya cartel, monopoly, patronage, hapo ndio ufisadi inakita mizizi mhm. na ndio tunasema tubadilishe sera ya uchumi, tuanze from bottom up mhm. mahali ambapo hakuna pesa nyingi zitawekwa mahali moja. Hawa wananchi, kila mtu atapata nafasi ya kufanya kazi, mhm. alipe ushuru; ya kufanya biashara, alipe ushuru ya kuzalisha kilimo zaidi mm -hmm. alipe ushuru mm -hmm. tutakuwa na pesa ya kulipa ushuru, tutaendesha kazi ya serikali mm -hmm. tutalipa madeni yetu na tutakabiliana na mambo ya ufisadi ya mhm. kwanza mm -hmm. so there must be a policy change that will make it impossible for corruption to thrive the trickle down model that promotes patronage mm -hmm. that promotes uh, cartels is actually the place where corruption thrives mm -hmm. because it is who has power, right? Mm -hmm. We have to change that model bottom up so that we ensure mm-hmm. that there is not too much power, there are mm-hmm. not too much resources in the hands of a few people, mm-hmm. and the majority of Kenyans can thrive. Number mm-hmm. wakati tunakabiliana na mambo ya ufisadi mm -hmm. lazima tuondoe siasa ya makabila ama mhm. mirengo mhm. yeah? Siasa, eh, vita dhidi ya ufisadi itafaulu pale itapiganwa, sio kwa sababu wewe nyoks mhm. hunipendi na kwa sababu unipendi lazima unipake matope, lazima useme ah, huyu Ruto ame, ame, ameiba kitu fulani oh, yule ameiba kitu fulani. Wengi najua wengi wa marafiki zangu wamebandikwa mm -hmm. makesi mhm. ambayo hazina msingi for the last four years. Kamata kamata, oh, ni, huyu ni rafiki ya Ruto, oh, huyu ni rafiki ya Ruto. Wewe mi nataka nikuulize, kwa miaka ine hizo kesi zote ambazo e, zimepelekwa kotini mm -hmm. mbona hakuna moja ambaye imefaulu? mm -hmm. mbona hakuna moja imeenda mbele? mm -hmm. nyingi za hizo mm -hmm. kwa mhm. sababu zilipelekwa pale mm -hmm. kisiasa mm -hmm. mm? unakuta juzi kashagwa anaulizwa mm -hmm. ati 2013 kuna kabiashara ulifanya mahali fulani. Nikuulize sasa my friend, tangu 2013 mpaka leo mm -hmm. ndio unaanza kujua ati eh, Kashagwa ako na ako na ako na biashara mm -hmm. na tena watu wengi mm -hmm. wanaambiwa mm -hmm. watu hawa wengi lakini eh, unajua usipowachana na Ruto eh, sisi tutakupangia kesi tukupeleke kotini mm -hmm. ya mhm. ufisadi mm -hmm. na watu wengi wamepelekwa, wale wamekuwa kichwa ngumu kama kina kama wangekubali kuachana na mimi mm -hmm. hawangekuwa na kesi. Sasa nikuulize, mhm. hiyo mm -hmm. ndio kupigana na ufisadi? Tunapigana na ufisadi ama ni ujinga? mm -hmm. <laughs> you know? uh -huh. so ndio mimi nataka nikwambie magavana wengi mm -hmm. wabunge wengi viongozi wengi wafanyabiashara wengi wananiambia bwana deputy president, sisi tunakuunga mkono lakini, Lakini kwa sasa mm -hmm. unajua tukionyesha tunakuunga mkono mm -hmm. tutawekewa kesi e, Kinoti atakuwa kwa ofisi yangu mm -hmm. wale wa EACC watakuwa kwa biashara zetu mm -hmm. Sasa wacha tujifiche mm -hmm. kwa sababu tunajua hii ni witch hunt mm -hmm. so if we have to succeed in the fight against corruption mm -hmm. number one we must have a model of governance that prevents mm -hmm. and does not incubate mm -hmm corruption, mm -hmm. number one. Number two, we must fight corruption on issues of theft, not politics. You know, mm -hmm. the moment we get politics out of the fight of corrupt against corruption, mm -hmm. the fight against corruption will succeed. Mm-hmm. Ya mwisho, unakuta watu ambao ni wezi mm-hmm na faili yao imefichwa kwa sababu wako na connection na watu fulani na viongozi fulani na wadosi fulani, alafu wao sasa ndio lecturers wakubwa mm -hmm. wa kutusomesha vile ya kupigana na ufisadi. Sasa mm -hmm. wewe ambaye faili yako mm -hmm. umeiba pesa hata ukaiba ya wagonjwa mm -hmm. covid billionaires mm -hmm. alafu tunaambiwa faili ishirini na tano zimepotea mm -hmm eh? Alafu nyinyi sasa ndio mnatupatia lecture oh, you know, ufi, you eh, know, surely, you know, mm -hmm. that's how we fail as a, as a country mm -hmm. Mimi nataka nikwambie vita dhidi ya ufisadi mm -hmm. itapiganwa kama serikali itakuwa na mipango ya kuzuia mm -hmm. pesa za umma mm -hmm. zisiibwe mm -hmm. number one. Number two, wale wote ambao wamehusika mm -hmm. tuondoe siasa mm -hmm. tufukuze wakora mm Let right. us not follow our political competitors mm -hmm. in the fight against corruption. Mm -hmm. Let us follow the corrupt. Mm -hmm. That's how we are going to succeed. Tuna swala lingine ambalo labda litakuwa moja yale tutamalizia nayo mm. mambo ya executive kule kotini, judiciary pale mm-hmm. bunge mm-hmm hakuna mtu anasikiza mwingine mm. Tukikuita wewe kama ni wabunge hukuji, tukisema hivi inakuwa ni vita ya vuta mm. ni kuvute mm. na tunasema kuna independence mm. ilienda wapi? mm. No, no, in fact eh, what you see, what you see mm -hmm. ile unaona kama kuna vuta ni kuvute mm -hmm. ni kila mtu kujaribu exercise yeah. independence yake mm -hmm. you know? mm -hmm. which by the way mm -hmm. is not entirely a very bad thing mm -hmm. you know the fact that the judiciary can stand their ground mm -hmm. and the executive can stand their ground mm -hmm. and the legislature can stand their ground mm -hmm. is not entirely a very bad thing right mm-hmm. that independence is necessary for the proper functioning and accountability mm-hmm. of every institution of government mm-hmm. yeah ni lazima kuwe na mipaka na ndio sababu tulisema mm -hmm. hata katika hii mambo ya BBI mm -hmm. hmm? haitakuwa ni mzuri hata mm -hmm. kama mimi nitachaguliwa rais mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu mm -hmm. singetaka rais ambaye ati anachagua kutoka bunge, anachagua wabunge, ana undermine oversight role ya bunge mm -hmm. anaenda kuweka ombudsman judiciary, ana mm -hmm. undermine eh, independence ya judiciary mm -hmm. it, is, it is proper for parliament to check the executive mm -hmm parliament to check the legislature, mm -hmm. the, uh, no, parliament to check the judiciary, the judiciary to make sure that uh, the, the executive does not exceed its powers, mm -hmm. and to make sure that the legislature does not exceed its powers. Mm -hmm. That system of checks and balances mm -hmm. is what is healthy for our nation. mm -hmm. Na wakati ambapo kama judiciary wanasema hapana, tumekatiwa pesa yetu, mm-hmm. tumeona juzi majaji eh, kadhaa wakuchaguliwa, ikasemekana wana kesi. Kuna wengine pia wawili tumeona juzi wamekamatwa, wamepelekwa kwa DCI. Wakati tuna vita kama hivyo, tutawezaje kufanya kazi katika nchi eh, ya Kenya? unajua sasa hiyo ni overreach mm -hmm. na itapata ita, ita, ita, ita, ita suluhu mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. hata hawa ukipeleka kwa DCI mm -hmm. lazima uwapeleke kotini mm -hmm. na lazima upeleke kesi kotini mm -hmm. na lazima uwe na ushahidi mm -hmm. na lazima uwe na facts. Kama ni watu ambao hawajakosea mahali mm -hmm. popote wata, wataendelea na kazi zao mm -hmm. yeah? mm -hmm. na pia naamini ya kwamba kutakuwa na maelewano vile executive na judiciary watahandle judges ambao wamepatikana wa ndani ya ufisadi bila ya kuhujumu independence ya judiciary mm -hmm. right? mm -hmm. wale ambao hawajachaguliwa eh, e, ma, ma judges lazima kutatokea na solution you know? mm -hmm eidha idhihirike kwamba kweli kuna ushahidi kwamba hawafai kuchauli, eh, kuteuliwa mm -hmm. eh, katika nyadhifa hizo mm -hmm. ama kukosekana mm -hmm. siku moja watateuliwa mm -hmm. yeah? mm -hmm. maybe not now mm -hmm. maybe not tomorrow mm -hmm. maybe not eh, whatever right. but I'm sure mm -hmm. they will get their right one day mm -hmm. because if there is no reason mm -hmm. that they should be uh, appointed as judges mm -hmm. then one day they will mm -hmm. be mhm. appointed as judges right. because That is their right. Mm -hmm. And uh, nobody mm-hmm. should be condemned and hurt. Mm-hmm. Mm-hmm. And if they, they, they, it is proven at some point that they actually do not merit that appointment, then the natural course of things will, will, will, will take place. Uhusiano wako na ufanyikazi kati yako na president wa nchi Uhuru Muigai wa Kenyatta kwa hmm. wakati huu hmm. unaweza sema uhusiano wenu uko namna gani, na je Wakenya wakakubali kukupa kura mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, ungetaka naibu wako muwe na uhusiano kama ulio nao kwa sasa na president wa nchi? Number one, eh, Nyox, unajua msimamo wangu mimi, siwezi nikaketi chini na wewe mm -hmm. kwa runinga mm -hmm. ama kwa redio mm -hmm. eh, kuongea mambo ya mkubwa wangu hiyo mm -hmm. siwezi mm -hmm. yeah? mm -hmm. na mhm. sio sio heshima mm -hmm. ya, hiyo mhm. hatutafanya mm -hmm. Lakini eh, kwa yale matatizo nimepitia na madharau nimeonyeshwa na mambo haya mengine yote mm -hmm. mimi sitakubali naibu wangu kuteswa, kudharauliwa na kufanyiwa yale mimi nimefanyiwa kama naibu wa rais. Mm-hmm. It is not right. Mm-hmm. It's not fair. Mm-hmm. And I want to tell you, kuna watu wengi wanasema oh, unajua eh, ni kawaida, ni vile Moi alifanyiwa, mm -hmm. ni vile Kibaki alifanyiwa, mm -hmm. ni vile we must stop that nonsense. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. It cannot it, it, it doesn't matter a wrong thing is a wrong thing mm -hmm. whether it is done a hundred or a thousand times it, it must it must it must it will never be right mm -hmm you know, mm -hmm. it is the wrong thing yeah? mm -hmm. Ofisi ya naibu wa rais ni ofisi yenye iko kwenye katiba yeah? na hata kama hutaki kuheshimu William Ruto kwa sababu uko na sababu zako za kibinafsi, heshimu ofisi ambayo imewekwa kwenye katiba na Wakenya. mm -hmm. It's the minimum, mm -hmm. you know? mm -hmm. So uh, Eh, I, I will never, ever allow anybody to torture, to undermine, to eh, belittle, eh, and to despise my deputy. I will not. Nawe hakuna jambo ambao umefanya ikafanyika ndo ikakuwa sasa mambo yanakuendea vile yanavyoenda, sababu it is two way. Sasa hapo una, ndio unajua pengine uh -huh. eh, mimi ni binadamu mm -hmm. sisemi I am a perfect uh, human being yeah. right. mimi pia pengine ninakosea you know? so siwezi kusema lakini hata kama nimekosea eh, naona kuna njia tofauti ambayo haya mambo yanaweza kusuluhishwa mm -hmm. bila ya ku, kuendeshana mahali ambapo hii imefika lakini I am not complaining I'm right. not the type of people to complain. Mm -hmm. Mimi I take everything in, in, in its stride. Mm -hmm. Yale yametokea yametokea. Mm -hmm. Uh, I have learned many things out of all this uh, drama mm -hmm. and uh, cinema hii yote mm -hmm. Nimejifunza mambo mengi mm -hmm. I am a mm-hmm. better person. I can accommodate uh, many other things. Mm -hmm. You know, I understand uh, better that uh, uh, even when you have power in your hands, you should use it in a manner that does not hurt other people right. Nimepata ni kujifunza eh, mm -hmm. mambo mengi mm -hmm. katika, katika hii safari mm -hmm. na watu wengi wamejaribu kunieleza ati wakati unatengeneza gold mm-hmm. lazima upitishe kwa moto uh -huh. Lakini naona hii moto imezidi, imezidi <laughs> labda hujafika mahali moto imewaka kabisa. Ndio nikupe dakika chache tu za kuzungumza na Mkenya wetu yeah. wakati huu yes. Labda umekuwa ukisema kwamba shida kubwa ya nchi hii ni wakati tunaenda katika uchaguzi yeah. tunachaguana mtu wa kushindwa anakataa mm. matokeo mm. <laughs> je mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili mm. ukashindwa mm. utakubali matokeo mimi nataka nikuambie nyox uh -huh. mimi ni mtu ambaye ninaamini katika demokrasia right? um, katika mahali mimi nimesimama uh mhm. -huh. eh, sijawahi kushindwa uh mhm. -huh yeah? mm -hmm. na hiyo haimaanishi ya kwamba sitawahi kushindwa mm -hmm. yeah? mm -hmm. because kushinda na kushindwa iko katika mikono ya Mungu mm -hmm. lakini wakati tulishindwa 2002 mm -hmm. mimi ndio nilikuwa wa kwanza mm -hmm. in fact I was the only serious politician mm -hmm. that stood with Uhuru Kenyatta wakati alienda kutangaza ya kwamba amekubali kushindwa mm -hmm. Mimi ndio nilikuwa nimesimama naye hapo. Tulikuwa wabunge karibu 40 tukitengeneza statement, lakini ni mimi na mbunge mwingine mmoja ndio tulipiga pale Serena, wengine wote walihama. mm -hmm. right? mm -hmm. Jambo la pili, wakati tulishindwa mambo ya referendum, hata viongozi wengi wa kanisa waliniambia hapana, tusikubali hii mambo, hao watu wameiba kura nini nini. Mimi nikasema hapana, mambo yameshakwisha, nikaitisha press conference mm -hmm. Nikasimama pale mhm. nikasema tumekubaliana mm -hmm. hii ushindi wale wameshinda mm -hmm. tuka mhm. tukasonga mbele right. Na mimi nataka nikuambie mm -hmm. 2022 mm -hmm. mapenzi ya Mungu mm -hmm. ikifika mhm. mwaka mm -hmm. ujao na mm -hmm. nisimame niwanie kiti ya urais mm -hmm. mimi nikishindwa Wakenya mm -hmm. wa relax mm -hmm. mimi sitaenda Uhuru Park kwenda kufanya swearing in mm -hmm ya fake mm -hmm. mimi sitafanya hii drama na kuleta fujo na nini mm -hmm. na mhm. nini mm -hmm. mimi nitasalimu amri mm -hmm. nitarudi Sugoi mm -hmm. unanielewa mm -hmm. na pia mimi nataka waulize mm -hmm. wale tunashindana na wao kwa sababu wao ndio wenye kizirani mm -hmm. wa, wao ndio wamezoea mhm. kuleta matatizo mm -hmm. ya na hata walikuwa wanadudanganya ati oh, BBI hii itasaidia ati kuondoa vita mm -hmm. baada ya uchaguzi. Nimesoma BBI from cover to cover, hakuna mahali ambayo inasema itazuia hawa hawa mm -hmm. tukiwashinda mm -hmm. next year mm -hmm. wasifanye ile wamekuwa wakifanya mm -hmm. so nataka ukipata nafasi na hawa watu waulize, and I want to tell you mm -hmm. hawawezi kujibu vile nimekujibu. Watasema oh, unajua kama uchaguzi utakuwa wa huru na haki eh, eh, eh. kwa sababu they have no plan on accepting the outcome of any election because they have never accepted mm -hmm. even a single even eh, hata mara moja mm -hmm. wakati wameshindwa mm -hmm. Sasa kama mtu hana historia, hajawahi mm -hmm. kukubali kushindwa mm -hmm. unaamini ya kwamba atakubali kushindwa mwaka ujao? mm <laughs> -hmm. Lakini mi naona mm -hmm. mwaka ujao tutawashinda na mbali sana, hata kujaribu kukataa itakuwa ngumu si wamesema tunaweza kuwa na three horses <laughs> kuna ile ya Ruto hata kuwe na horses kuna ile ya, ya, na tunasemekana sasa oka tena imekuja mm. tunaweza enda kwa rila <sighs> well mm, eh, ya Mungu ni mengi mm -hmm inawezekana mm -hmm. Lakini vile mimi ninaona mm -hmm. hawa watu mm -hmm. tutawashinda na mbali sana <laughs> hata kujaribu kusema kulete fujo itakuwa ngumu mm -hmm. hata kujaribu kufanya swearing in itakuwa mhm. ngumu mm -hmm. Naona tu watakubali, watasalimu amri na kwenda nyumbani. <laughs> Ujumbe wako kwa wananchi ambao wanatusikiza na wanatutazama, tukimalizia ujumbe wangu kwa wananchi wa Kenya ni kwamba tumebadilisha mjadala wa siasa katika taifa letu la Kenya. Hatuko tena siasa ya ukabila siasa ya vyama ya ukabila, siasa ya kubadilisha katiba, kutengeneza vyeo, siasa ya kutengeneza mamlaka, siasa hiyo ambayo ya kugawanya Wakenya. Sasa tumepeleka mjadala mahali pengine mm -hmm. mahali pa ni vipi tutabadilisha uchumi, sio kubadilisha katiba. Ni vipi mwananchi mdogo, sio kiongozi, atapata haki yake. Ni vipi tunaweza kuzalisha uchumi kutoka chini, kila mtu apate kulipa ushuru, ndio tuwache kwenda kutafuta pesa mm -hmm. ya Chinese kufanya eh, kutengeneza mikopo zaidi mm -hmm. Hapo ndio tuko na mimi nataka niwaulize Wakenya wote mm -hmm. sisi ambao tutawania uongozi wa Kenya sio wageni katika Kenya hii, sote tunajulikana mm -hmm. right? na kila mtu anajulikana na utendakazi wake. Mwaka ujao mm -hmm. nataka ke, wa Kenya objectively yeah? bila ya kumbagua mtu. Kama umekuwa waziri, umekuwa eh, prime minister, umekuwa deputy prime minister, umekuwa vice president yeah? tueleze ni nini umefanya, mhm. uwe na track record, kuja na plan kuja na track record wa Kenya wakuweke katika mizani. mm -hmm. Usikuja na kabila yako. mm -hmm. Usituletee coalition. mm -hmm. ya lete track record na mm-hmm. ulete sera mm -hmm. ya vile utabadilisha Kenya tukienda mbele. mm -hmm. Na mwisho mm -hmm. <clears throat> nataka Wakenya wasikate wasi, wasi, wasikate tamaa na wasipoteze imani yao mm -hmm kwa nchi yao. mm -hmm. Inawezekana hii Kenya tuibadilishe vile tulijenga reli, tukajenga barabara kilomita elfu kumi tukaunganisha stima e, watu milioni nane. mm -hmm. Tunaweza kuchukua wale watu milioni nne hawana kazi tuwapatie kazi. mm -hmm. Tunaweza huyu ambaye analipa Shylock 3000% tunaweza mm-hmm. kumsaidia mm-hmm. apate nafuu afanye biashara right. Mm. na pia mm. tunaweza kumsaidia mkulima yule mm-hmm. badala ya kungojea relief food azalishe chakula ya kumtosha yeye na kuuza so inawezekana I'm just telling them inawezekana hii Kenya tuibadilishe iwe ni Kenya ambayo sisi wote tutajivunia tuondee umaskini na tusiwache Mkenya hata moja nyuma. Asante. La muhimu ni kwamba maombi ya Mkenya yote ni kwamba tutakuwa na nchi yenye amani. Asante. Ndio tukipeleka watoto wetu shule tutaweza kuwalipia karo. Kabisa. Tusiwe tunapanga laini kwa viongozi wetu kuomba basari kila asubuhi. Alafu biashara zetu ziinuke. Sisi Absolutely. tunataka nchi ambayo tutaweza kufanya biashara. Wakenya ni watu wa wenye bidii sana. Eh, watu wa hustle. Hiyo tu ndio wanaomba. Eh. Na tunaomba hata tukiingia uchaguzi hatutasahau kwamba uchaguzi <laughs> utakuja na upite, lakini eh. sisi wa Kenya tutabaki kuwa Kenya na Kenya itabaki kuwa yetu. Sisi wote tunashukuru. Kwa watu waliotutazama tutakushukuru sana Bwana Dipi kwa kutupa fursa hiyo kuzungumza nasi na haswa kuongea na Mkenya, wote waliowezesha mahojiano ya leo kutoka kule eh, nyumba ya utangazaji Royal Media Services. Tunasema asanteni sana kutoka kwa mkuu wetu Washira Waruru, asante sana Fred Afune, thank you, God bless you. Vincent Kemani na msimamizi wangu wa stesheni ya Inoro FM Wanjiko Getonga, asante, tunashukuru. Jeff Kuria, thank you very much kule Citizen TV, Inoro TV na stesheni zote ambazo zimepeperusha uh, mahojiano haya, tunasema asante kutoka kwangu hapa Karen. Sasa nimepewa kikombe cha chai, naona kime <laughs> kuwa pale. Dennis, yaani asante sana, asante sana, tumeshukuru. God bless you Mudu Wetho Benjamin, thank you very much. Tunawapenda Jokabi Njuguna, mm. asanteni sana.